Sraith Pictiúr a naoi Ag téacsáil sa rang Maidin Luain a bhí ann. Bhí rang matamaitice ar siúl ag an séú bliain. Mhúin an múinteoir ceacht faoi chothromóidí don rang. D'éist an rang léi. D'fhoghlaim siad an mata. Go tobann, mhothaigh Seán a fhón póca ag bualadh ina phóca. Thóg sé an fón amach. Chonaic sé téacs óna chara Liam. Thug Liam cuireadh dó chuig cóisir ar an Aoine. Beidh tuismitheoirí Liam imithe. I bhfaiteadh na súl shiúil an múinteoir i dtreo Sheáin. Bhí an-fhearg uirthi agus rug sí ar an bhfón póca. Chas na daltaí eile timpeall le hiontas. Thug an múinteoir íde béil do Sheán. Cuireadh Seán go dtí oifig an phríomhoide. Dúirt an príomhoide gur bhris sé rialacha na scoile. Dúirt sí nach raibh meas aige orthu. Dúirt sí go raibh sé ag cur isteach ar obair an ranga. Thuig sé go raibh sé i dtrioblóid agus smaoinigh sé gur amadán a bhí ann. Rug an príomhoide ar an bhfón. Ghlaoigh sí ar mháthair Sheáin. D'inis an príomhoide di cad a tharla. Níor chreid an mháthair an scéal. Dúirt sí go dtiocfadh sí isteach láithreach. Nuair a shroich a mháthair an oifig, thosaigh sí ag tabhairt íde béil do Sheán. Dúirt sí go raibh sí an-mhíshásta leis agus gur cheart go mbeadh sé ag obair go dian don Ardteist. Mhol an príomhoide dó cloí le rialacha na scoile agus dea-shampla a thabhairt do na daltaí eile. Cuireadh ar fionraí ar feadh lae é. Ghabh sé leithscéal leo beirt agus dúirt sé go raibh an-bhrón air.